追梦的飞，爱在这里。Let's get cracking！易大是怎么一直住上路啊？帮他蹲个。 job! Boom! 我有被照到吗？我没被照到。Oh, oh. oh. 我 <laughs> 也看，先猜，阿里可以把它收掉，啊，没有眼啊，放眼啊，哥哥， <laughs> 哇，猜错了，屁啊，怎么约得到？ 没关系，他交闪现帮阿离吃个蓝 buff，想放招不给，吃我的拳头。 戴这个拳头就是要打架啊，不然呢？打架王妃啊，哦，他买蓝的啊，那好，来啊！这伊利亚很爱打架，我觉得会打，我猜会打，没照到，他没照到我，不会吧？他们跑掉了，哎。 让我想一想办法。好，我已经想到了，一秒想到，蓝嘞！想打我 AD，滚！ 我怎么按不到嘿 No！啊啊啊！Shit！哦，来喽！来来，火速上头！火速上头，火速上头！没有啊，他没啊，我出你的圈圈，没出圈让我还！我再一个击飞，双勾，h e y 是不是？往哪跑？去哪里？见好就收。 不贪心，让对面吵架。哦嘘！w o Yeah! Yeah! Come on! Come on! Come on! Go go Power Ranger! Woo! Let's help! Mm-hmm. Here I come to save the day. Or